Al llarg del 2022, a la Biblioteca de Lendo continuarem treballant per consolidar-nos com a referent informatiu de la cultura popular valenciana i també com a espai de conversa, d'intercanvi i de trobada amb cicles en veu alta per presentar llibre i amb el Convoi Antropologia, que enguany canviem de nom i d'imatge però que continuem amb el mateix esperit informal per parlar d'antropologia amb l'Associació Valenciana d'Antropologia. Enguany també eh, renovem el blog, el nostre blog, que es diu Etnoblog, continuarem treballant per el coneixement lliure de la cultura popular a la Viquipèdia, coordinant el projecte Glam Wiki del museu. I quan arriba tots Sants, com fem tots els anys des del 2016, ve espantar la Por. I enguany se n'anirem a fer un viatge per tota la geografia fantàstica valenciana. I per últim, anunciar a les companyes i els companys de les biblioteques valencianes que quan arribi primavera us anem a contar alguna cosa pel vostre compromís per la cultura popular. Però jo crec que això ho farem més endavant. Fins a aquest moment ja sabeu on estem. Este és el vostre espai obert a tota la ciutadania, la Biblioteca Flerena.